Masa untuk kerang berubah menjadi kerang yang lagi besar. Ada NPC nak trade original Wooper, apa lagi trade lah. Sayang tak boleh bagi nama, start dengan Manchester. Lepas tu aku jumpa Comel aka Shellos. Memang Comel. Aku seronok sebab Pokemon air kita dah banyak. Terlalu seronok sampai aku tak tahu apa yang akan menanti. Tiba masa untuk gym air. Lawan kita, Kofu. Disebabkan buih boleh belajar grass move, aku start dengan dia. Buih solo semua Pokemon dekat gym ni dengan Treblaze, Easy. 9.18. Cap level 33. Masa untuk Chenonet berubah. Dah jadi kupu-kupu dah. Comel pun berubah menjadi lebih comel. Perjalanan diteruskan ke Team Star Poison lawan Eticus. Aku mulakan dengan Chenonet. Sekali confusion tak defect sebab Skam Tank ni Dark Poison. Plan B, masukkan Manchester, Yon, Mudshot dan Skam Tank pun mati. Aku tukar ke ikan merah lawan enjin kecil. Mudah. Untuk mak pun sama. Ikan terlalu kuat bila menjadi naga. Tapi ikan hampir mati dengan terakun. Aku dah takut habis. Nasib baik. Aku tukar ke cenonet. Terakun tiba-tiba ada flame charge. Cenonet terpaksa diganti. Lepas satu confusion. Dan tak disangka, comel akan menjadi penyelamat. Mak slap, mak slap dan mak slap. Trakun pun mati. Settle. 10 per 18. Cat level 36. Kebiruan bertukar ke peringkat akhir. Yeay!